Bana, mambo vipi mtazamaji wa Alkapcha Television, karibu tena. Oh yes, naitwa Daniel Mothon. Leo tupo tofauti kidogo, nimefanikiwa kufika maeneo ya viwanja vya Mwekau, yani Mwenge Catholic University. Kama ambavyo unaona mpambano wa mashabiki kindakindaki wa timu ya Simba, lakini timu ya Yanga Leo nitakupa na swali moja. Tutahitaji kufahamu uh, unapotaka kumuuliza mzungu kwamba wewe ni wangapi kuzaliwa katika familia yenu kwa lugha ya Kiingereza utamuulizaje? So ungana na mimi. Ya, sasa mimi na Kiingereza baba mm. Kwa kweli <laughs> siwezi kuongea sana kwa sababu mimi Kiingereza sio sio mwenyeji. Yeah. Semaje? Sababu mimi Kiingereza sio sio mwenyeji. Yeah. Hey! Mm. Ah. Eh. So hapa hivi masomo ya sanaa yanaenda vizuri, si ndio? Yaani sasa eh, masomo yanaenda vizuri japo nasoma IT. Sasa IT bana. Sasa umekutana na mzungu, nataka kumuuliza kwamba wewe ni mtu wangapi kuzaliwa katika familia yenu kwa Kiingereza, tuambie kwamba wewe ni mtu wangapi kuzaliwa katika familia yenu kwa Kiingereza. Sema Kiingereza, mimi ni tatizo ndo Kutana na mzungu ile kitaa, ni katika pita pita, unahitaji kumuuliza kwamba wewe ni mtu wangapi kuzaliwa katika familia yenu kwa lugha ya Kiingereza, unamuuliza vipi? Ah, mimi mgeni kwenye lugha ya Kiingereza labda nikwambie kilugha chetu. Yaani eh, kilugha chenu unasemaje? Ah, kwa computer. ambao ile upita pita umekutana na mzungu, nataka kumuuliza kwamba wewe ni mtu angapi kuzaliwa katika familia yenu, unamuulizaje swali hilo kwa Kiingereza? <laughs> wewe wewe ni mtu angapi kuzaliwa kwenye familia yenu? So swali hilo kwa Kiingereza unamuulizaje? Ah, kwa Kiingereza. <coughs> In your family. Continue. In your family. You are sincerely, <laughs> you get out of here right now. kupiga soka sio? Yeah, goli eh, moja kwa moja mara pa e, moja kwa moja mara pa hivyo pale nini Stamford Bridge kule nini. Umekutana na mzungu pale unataka kumweza kwamba wewe ni wangapi kuzaliwa katika familia yenu? Unamuulizaje swali hilo kwa Kiingereza? Kwa Kiingereza. Eh, hey, eh, are you a last born? Jesus is love. Ah, mambo sio mabaya hapo, naendelea kuviganga vichwa. Eh, tunamshukuru Mungu. Sasa amekuja mzungu hapo, nataka kumuuliza sasa kwa kiamini, nataka kumuuliza kwamba wewe ni wangapi kuzaliwa kwenye familia yako kwa Kiingereza na muulizaji ili utoe huduma hapo. <laughs> Sijasoma. Umekutana na, na, na mzungu ile kupita pita hivyo, nataka kumuuliza kwamba wewe ni mtu wangapi kuzaliwa kwenye familia yenu, unamuulizaje swali hilo? Wewe ni mtu wangapi kuzaliwa kuzaliwa kwenye familia yenu? Hapo kwanza mwanangu changamoto umekutana na mzungu sasa unataka kumuuliza kwamba wewe ni wangapi kuzaliwa kwenye familia yenu kwa kiingereza unamuulizaje wewe ni wangapi kuzaliwa kwenye familia dada mkaka kwanza mdada ni mdada hmm. <clears throat> ile hapa kutafuta maflagi nini bah mbia hapo mzee bah mzee kimevepa mzee kimevepa humble. Shukrani sana mtazamaji wa Likapcha Television, ulikuwa na mimi Daniel Mothon, lakini swali letu uh, la siku tulikuwa tunauliza kwamba umekutana na mzungu unahitaji kumuuliza kwamba wewe ni wangapi kuzaliwa katika familia yenu, unamuulizaje kwa lugha ya Kiingereza? Comment section inakusubiri hapo, toa majibu yako, lakini subscribe, usisahau kushare. Ulikuwa na mimi Daniel Mothon, lakini nyuma la kamera tulikuwepo na Erico. Iko hivi, mimi naenda kumaliza mtanange hapo, mashabiki kindakindaki wa Simba na wa Yanga, karibu ungana na mimi.